грають музику дивну, заметілі хурделі, наче флейти чарівні, наче віолончелі, у незнані висоти линуть звуки органів. серця бажання, хай у роді новому зустрічає гостино, нас усіх щедрий вечір, і щаслива родина, і радіє малеча, хай вогні ялинкові, таємничі іскряться, хай звучить загадкова моє щастя, хай несе новоріччя, мрії нам не озорі, ми запалимо свічі, що засяють, як зорі, хай пісні віншування ідуть до кожного дому і здійсняться бажання. Несе новоріччя, мрії нам не озорі, ми запалимо свічі, що засяють, як зорі, хай пісні відчування ідуть до кожного дому і здійсняться бажання. Хай у роді новому і здійсняться бажання.